ე, რა кай დილა არის. გამარჯობათ მეგობრებო. ამ ვიდეოში მე ჩემთვის დავდიოდი Minecraft-ის სამყაროში. დიახ, ცოტათი გადაწყვიტე გასეირნება, იმიტომ რომ ისეც ვერაფერს ვერ ვაკეთებ Minecraft-ში. ხო და მე ავიღე ესეთი ხმალი, რა ვინიც ის რა მოხდება. ასეთი სამი პური და უბრალოდ ბოთლი წყალი და ასე ესეთი მ ჩაფხუდი რა. მოკლედ მიხვდით რა. ხო და მოვედი რომ რავი, რამე გავაკეთო სხვა ხაერი ამოვისუნთქო. ხო და ესე მოვდივარ. მოდით დავლიოთ წყალი და წავიდეთ და რამე გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა ეს სამყაროს დანაგვიანება იქნება, მაგრამ მოდით ბოთლი წყალში გადავაგდოთ. მოკლედ ხოლო მე წამოვედი ამ ტყეში, ამბობ რომ რაღაცა პარკი არისო, მაგრამ მე აქ პირველად ვარ. თანაც Minecraft-ში რაღაც მოდების და რაღაცების გარშე პარკები არასდროს არ მინახავს და ხოდა აი ასე რა გამოვედი. რა? ეს რა არის? რაღაცა შესასვლელი გვირაბი არის. მეგობრებო, ხო არ ცით ეს რა არის? ჰა? მე არ ვიცი რა არის. წავიდე ჩიგდით. მმ არა, არ მინდა გარეს ყვა. იქებ რა მოხდება? თანაც ისეთი კარებია. იქებ რომელიმე მიტოვებული პადვალი ან აა სხვენი მე რავი, იქნება არ წავიდე თუ საერთოდ რამე ძველი მანქანების შესასვლელი გვირაბი არის რავი ჯობია თუ არ ჯობია რას დამიწერთ აბა კომენტარებში კი არა წადი არ წახვიდე რა ვიცი აბა მეგობრებო ჯობია თუ არ არ ჯობია რავი თანაც აქ ტბა არის და რა ვიცი აბა ალბათ ბევრი უნდა გავიარო კარგით რავი აბა მოდი შევიდეთ და გავრისკოთ რა თუ არ ვაქ სიბნელია აო ფანარი არ წამოვიღე. კაი, მაინც მომიწევ შიგნი ჩესვლა. აა რომელი კარები ავირჩიოთ? იქ რაღაცას ვხედავ წითელს, მაგრამ მოდი ჯერჯოვით გავხსნათ აი ეს. შიგნით რაღაცას ვხედავ, მაგრამ არ ვიცი რა არის, მაგრამ რო თქვა გავაღოთ. აა ეს რა არის? ჩონჩხი? რა უნდა აქ ჩონჩხს? არა არა არა, ამას მე არ გავეკარები. რა არის ესა? სისხლი? რა უნდა აქ სისხლს? არა არა უნდა გამოვიდე თორე ვიღაცა ჩამკეტავს იმიტომ რომ აქ გარედან არ არის გასაღები შიგნიდან არ არის გასაღები აა რავი აბა კარგი ნამდვილი არის გონი ნამდვილი არის აა მოდი აქ ცოტა გადავდგეთ ახლა ეს ჩონჩხი როგორ მაშინებს რა არის ეს კაი მოდი ისევ დავხუროთ რა უკვე ღამდება რა ანომალია ხდება მგონი ამ სამყაროში ორი წამის წინ როცა მოვედი იყო დილა რა რანაირად არის შესაძლებელი კარგით აბა ნახოთ აქ რა არის რა რა რა ეს რა არის რა ეს დასაფლავებული ადამიანი არის ახა ვინ დაასაფლავა ახა რა უნდა ახა მიწაში არ უნდა იყოს და ისე სისხლი რაღაც სასაფლაო კიდე არ იხსნება. გავტეხე როგორღაც. არა გმადლობს. აქ არ შევარ. სიცხლი? სიცხლი ახალი დასხმული არის. არა გმადლობთ. აქ შეცვლას მე არ ვაპირებ. მეგობრებო, უკვე ღამე არის. როგორა შესაძლებელი, ჰა? როგორ? რამდენიმე წუთის წინ აქ იყო დილა. ჰა? როგორა შესაძლებელი, მეგობრებო? დაწერთ კომენტარებში თუ იცით როგორა შესაძლებელი კაი, აბა კიდე რა გავაკეთოთ ახლა. ყველაფერი არის აქ ძველი. აა აქ კიდე რაღაცა უთხია და ყველგან სისხლი არის. და სადღაც იქ ჩადის. არა გმადლობთ. კაი, მოდი აბა ჩავიდეთ. არა გმადლობთ. ჯობი აქეთან მოვიდე, ძალიან სიბნელეა და კიდე სისხლია. არა, არა, არა. სტოპ. იქნება აქ რომელიმე დათვი ცხოვრობდა. კაი, რომელი დათვი მართალი ხართ ამ ტყეში Minecraft-ის, მარა, ონ სერიოზულად, იქ ყველაფერი არის სისხლში. თანაც ნახეთ როგორი გამოქვაბული არის. ანდაც კაი, რა სისურელეს ვამბობ, რომელი დათვი. აუ მეგობრებო, ხამე სადაც უნდა დავიძინო. მარა ადგილი არ მაქვს. რა საწავიდეთ დასაძინებლად? აი ეგაა საკითხი. და აი კიდე რაღაცა აა ბოლოში არის კედელი. რა ვიცი აბა ჯობია თუ არა მან წასვლა კარგით მოდი გავალ სადმე გარეთ და დაგვწდი დაძინებას ანდაც რავი ძალიან ცივა კაი მოდი შევიდეთ სადმე შიგნით ყველაზე ბოლოში წავიდეთ და რა ვიცი იმედია სადმე მივალთ ა ა ეს რა არის ჩონჩხი სა როგორ ამოვიდე სადوار რა ისევე ჩონჩხი ისე ხომ მეგობრებო იქე ვიღაცა უბრალოდ გვაშინებს და ეგრე არ არის ოფსიდიანისგანა ყველაფერი ვეღარ ამოვარ. ვაქნა მეგობრებო, რამე მითხარით. აო, როგორ ჩავარდი საერთოდ? როგორ ჩანს იატაკი იყო აქ ცუდი. აი, რა გავაკეთოთ ახლა ამ სერიაში? იქნება რა ვქნა, თავა უნდა დავწვეთ? თუ როგორ გავათემოთ აქ ერთი დილა? აუ, რა გავქნა ახლა რა? რა შენ ვინახარ? რა? ვინ არის ეს? რა? ვინახარ შენ? წადი წადი წადი წადი წადი წადი წადი მეგობრებო წავიდა წავიდა მოკლედ მეგობრებო მეორე სერიაში თუ კამერა არ დამიჭდება დაგიბრუნდებით და ერთად გავაგრძელოთ და მე როგორმე ამოსვას ვთდი სამ კიდე აქ დავიძინე რა საშიში ჩონჩხი არის კარგით მეგობრებო აბა კარგად